예, 가자. Let's go. After six hours, we're finally ready to leave this place. <laughs> yeah. After six hours. 미안해요. 마지막 마지막 내 6시간 후에 우리가 갈 수 있다. 오 예. Whole 진짜. entertainment. <laughs> For <laughs> entertainment. <laughs> 진짜 그럼 유튜브 만들어야 돼 아니야? 오야 오야 유튜브 어떻게 해? 시간 for entertainment. YouTube. For entertainment. Whole entertainment. 저 YG 엔터테인먼트 있는데. <laughs> Welcome to Yoido. Itt vagyunk a Jeuido Parkban. <laughs> Hol állt? Nem baj, megyek el. Ja. Battery saver. Ó, battery saver. Ah, szép. ott a hold, nem látszik, ti, hogy nem látszik. <laughs> És így csávonak a seggét veszem. Ó, olyan szép minden amúgy. Mindenki kórai és kínai. Tuti. Ah! Tuti nincsen Budapest. Bemutatom személyesen is a Hanna Rivert és magát szólt. Jók a fények nagyon. Picsig a nomsport. Két picsig. Perfetto! Io zijn ero Here's the show. Oh, dit is de Gangnam Style. To nie cieku. No? Cicia. alcohol. They can't do anything without alcohol. <laughs> Look at that face. No, no, no, She's no, missing no. alcohol. No, no, no, no, no. She is missing alcohol. Look at that face. She's looking missing Anilo. alcohol. Look at that face. huh? She's missing alcohol. alcohol. Part two. What is she? No heart. No heart? No heart. vagyunk jelenleg. Csak megy. Boli egyszer micsoda, és így megáll hátul. Szóval Hongdéban vagyunk, és hát így néz ki Hongdé. A... én azt hittem, hogy Kangnamban vagyunk. Ja, de nagyon vicces. Amúgy mindenhol Starbucks van sokkal több, mint... Oh my god! Aj, szintse megijedtem! Ott egy Samsung, ott egy Kira, itt vannak emberek. Ilyen befúj a szél. Jaj, benne volt egy random nő. Hol megrendelte a... Nem. Nem sört, nem azt mondtam, hogy sört. Shake it, shake it. Ah, ó. Oh. Mango tornado. Oh. Ah, oh, thank you. Yes. One shot. Yeah, one shot. One One shot. One shot. One shot. Three shots. Three shots. <laughs> 이렇게 이... 아 스피너 스피너 하지만 약과래요 맛있어 맛있어 맛있어 맛있어 맛있어 맛있어 Okay, one shot, one shot. Oh, one shot. A few moments later. Meg akarnak ölni. A 40-et töltik, anyway. Ból még ez. I missed it. You have to do again. Egyszer meg csak mindenki. Ha? Vagy is Oh. is pénzt kérnek. Mindenhol pénzt kérnek. Ja. Kira, figyelj! Én csak a BTS-nek fizetek, senki másnak nem. fake love in Fake love? Oh my god. Okay, van, vége. Go, go, go. Hondé! Nem Honda, Hondé! Hondé! Évetű, az, nem ez az évetű. Van, Budéban És finally etude house is van, és ez nem, ez nem Harajuku, ez az hanem ez az eredeti. Tudja, hogy olcsóbbak a dolgok. És most ide leülünk? <laughs> Azt hittem.